السلام عليكم وبياتي واش راكم لاباس آه، اليوم ان شاء الله راح نديرو وصفه جزائريه محضه محبوبه الجماهير اللي هي البنيون راح نديرو معكم ان شاء الله بثلاث اشكال راح يكون بنيون غوايه ان شاء الله يعجبكم هذا مناسب لكامل الحفلات والافراح ولا اذا كنتم تحيكاش كاطو حبيتو حاجه خفيفه توجدوها بالخف راح توجدوه في وقت قصير ويكون بنين ان شاء الله يعجبكم شوفوا القهوة كيفاش طلعت شكون شكون الشرق القهوة يخلونا تحت كومونتير ما تنساوش تخلوا لي like وديروا share الفيديو اذا عجبتكم اذا عندها اي سؤال ولا استفسار تكتب لي في التعليقات ولا تدخل في la page تاعي انستغرام الو بسم الله نبداو الوصفه عندنا كاس تاع جوز الهند la noix de coco. كاس تاع الكاوكاو يكون مرحي شويه خشين وكاس تاع حلاوه الترك و bien sûr bien sûr معجون تاع المشماش اللي ما كانش جزائريه ما تاع تحبوش وما تعرفوش الكميه تاعو على حسب حسب كتكون تخلطو نتوما تشوفو شحال تحقوا وهنايا عندي paquet تاع الكاطو كنت رحيتو باك هادي كنت حطيتو باك في sachet وكسرتو من الأحسن يكون بيمو أنا على بالكم هنا في الغربة ما كاش الوغ استعملت بسكوي او beurre يعني بسكويت بالزبدة وتحطوا كامل المكونات مع بعض تفتوهم شوية هكدايتك خطوات ماما واضحة نزيدو معجون ونلمو حتى كي نتحصلوا على عجينة متماسكة في دوكا ديك تلوني نخلط نقولكم صلوا على الرسول وما تنساوش كي تكونوا طيبوا دائما استغفروا كثروا من الاستغفار والتسبيح واحد باش يدي الاجر ان شاء الله وهنايا العجينه تاعي خلاص آه، كي ولات مليحه حبست ما كملتش خليتها تريح على الجهه وراح نبدا نوجد الديكور معاكم هنايا دوبت الشوكولا بيضة حطيتها في micro-onde. تحطوها ثلاثين ثانية مرة ثلاثين ثانية حتى كيذوب مليح وحطيت في هاد لابوش هادوي اللي عجبتني تاع الصح تاع السيليكون هادية بزاف هايلة كتكون حد ديرو خطوط رقيقة هاديك هايلة الخطوط الرفيعة وهنايا حكمت هاد المول تاع السيليكون ولا اي مول عندكم ماشي لازم هدايا انا برك حبيت ندير شكل دائري هدايا ودرت في هاد الخطوط كيما هشوف تشوفوا وكي نكمل هاد المرحله نحطها في الثلاجه هي برد شويه دوتوني دوتوني نوجد الشوكولا تاعي السوداء ولا شوكولا بالحليب كيما تحبوا راح نوردها بنفس الطريقة كيما الشوكولا البيضاء نحطها في ال micro-onde ثلاثين ثانية كل مرة حتى كي توجد لي وهنايا كيما خرجت الشوكولا البيضاء مجمد راح نزيد فوقها الشوكولا تاعي بالحليب ونعاود نرجعها للمجمد حتى كي نسحقها نجبدها هذا كان هذا حيكون الديكور الاول تاع البنيو تاعنا هنايا بك عندي نصيحه ليكم اللي تخدم gâteau professionnel ما تستعملش هذيك الشوكولا العاديه كاين شوكولا spécial ما تدوبش ما تدوبش تكون توجديها هذيك الشوكولا تجي حبيبات هذه هذيك الشوكولا ماشي الشوكولا تاع طابلس هدمك ودوكا تيك راح نجبد آه، العجينة تاعي نحلها هنايا في البلاستيك هذايا ولا انساشي ولا واش عندكم في الدار ماشي لازم بلاستيك كيما هذا ونقطعها على شكل دائري والتزيين راح تشوفوا الباقي معايا معالجتها كامل ساع باش مباك نقطعها غير نحط فوق الديكور وخلاص دوك هاتيك جبت هذو الاشكال اللي خدمتهم بشكر معكم اعلصقهم مع ضوء بني البنيوان وهذا هو حيكون الشكل الاول تاعنا ودوك هذيك حنكملو باقي الاشكال هنا جبت عجينة اللوز حنحلوها كان كيما ما الاولى نحلوها دقيقة هيدا ونجيبو الطابع هدايا تاع الشكل ارابيسك ولا اذا عندكم كيما هيدا ولا اي شكل حبيتوه انا حبيت ندير هذا الشكل الارابيسك نمثل الأصل تاعنا والثقافة تاعنا وكل حاجة عندنا فجبتو هنايا قطعت بال moule الدائري هذاك نفسو اللي استعملته في البنيون باش يجي قدو ولصقته فوق البنيون ودوك هذيك جبت ملون الغذائي الذهبي لونت به بك ديروه لازم pinceau يكون ناشف ما يكونش مجمخ ولا باش يسق باش ما يسقكمش فيه الملون ومن بعد كيما راكم تشوفوا نغطيوه كامل به باش يعطينا داك اللون الذهبي شباب وهنايا درت كاع لاكولا برونز درتها قلنا جات شابه باش نبدلو شويه بالنسبه للشكل الثاني تاع البنيون درت له الشوكولا دوكا راح ندير له هاد الوردات بالعجينه السكر وراح نزيد لهم فوقها شوية الذهبي من فوق وورقات باللون آه، الأخضر راح تشوفوهم في الأخير إن شاء الله عرفتهم الذهبي من فوق انه هاد العام جاني عاد الدوغي ما بيش وعلاش هالك الشكل النهائي تاع تاع البنيون تاعنا ودوكا راح ندوزو للشكل الاخير راح يكون فيه كلاصاج كلاصاج بالقهوه والشوكولا المكونات تاعو راح تكون نص كاس قهوه 125 غرام حليب بودره ولا لحضه زوج مغارف كبار تاع السكر الطب زوج مغارف كبار تاع الزبده وزوج مغارف كبار تاع الكاكاو تخلوه يرتاح حتى كيشد روحو وبعديك تطلو البنيوه تاعكم كيما راك الشكل هنا ودرت له حبات تاع القهوه باش نفكر بلي فيها قهوه بالمناسبه هاد الكلاصاج نفسه درت به الصابري تاعي تحبوا تشوفوا الفيديو روحوا رجعوا الفيديو تاع العيد وهذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو تاعنا جا بزاف شباب وهمه كل وحده تشوفوا الشكل اللي يناسبها عندكم 3 شوا كل وحدة دير كيما حبت هذه هي كانت فيديو تاع اليوم تهلا في راحكم استودعكم الله وحفظه الذي يضع ودائعه السلام عليكم